Миссия Батавия. sto aspettando che, cessa, che cessi l'effetto dell'attacco del mago spinoso su questo, questa unità di arcieri per attaccare il cavaliere coraggioso nel frattempo posso sempre fare qualcosa da fare c'è cioè, ok invece ho pensato che fosse bene confrontarsi immediatamente col cavaliere coraggioso anche costi di sacrificare per eliminare il mago spinoso e avere così campo libero dall'unità magica ecco. diciamo che questo avanza ancora mm. allora adesso ci possiamo confrontare contro visto che la brutta ladra si è spostata per il momento vuole attaccare gli altri ma noi così spostiamo il più possibile anche gli altri gracieri eh, brutta ladra si è allontanata questo ci ha permesso di dividere le truppe ecco metterci decisamente in vantaggio ecco adesso è rimasta sola per cui attacco del golem e tutti gli arcieri di seguito ecco qua Alven Splendid gloria alla <laughs> gloriosa gloriosissima compagnia Daenerys Targaryen grazie per la visione